कटकूट जो तहसील बीरवा डिस्ट्रिक्ट बड़गा में पढ़ता है जहां पर कई लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी वजह है गरीबी जिसमें अब्दुल गनी मीर की बेटियां भी शामिल हैं जिन्होंने गुर्बत की वजह से बारी बारी करके पढ़ाई को खैराबाद कह दिया मे बेन जो लक् पढ़ान मे शौक तम ग पढ़ने تِمَن تہِ حظ گوٚژھ وۄنۍ کیٚنٛہہ مِلُن اورٕکہِ اورٕکہِ طرفہٕ اگر نہٕ حظ تِمَن کِہیٖنۍ مِلہِ مےٚ حظ چھُ باسان تِم تہِ پیٚن اَسہِ وۄنۍ تھوٚدُے تام یِنۍ پَرنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ حظ گوٚو بَرابَر اَکھ ؤری ترٛٲومٕتِس مےٚ حظ اوس جَنؤریَس ایٚگزام تَمہِ وِزِ حظ اوس چَلان زٕ ساس دَہ زٕ ساس شُراہَس زٕ ساس پنٛداہَس اوس چَلان مےٚ نہ حظ ہیوٚک نہٕ ایٚگزامٕے دِتھ ییٖژاہ آیَس غریٖبی ییٖژاہ آیَس غُربت بہٕ نہ حظ چھَس نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ پٔرِتھ مےٚ حظ چھُ تیوٗتاہ شوق پَرنُک بہٕ پَرٕ ہا مگر بہٕ چھَس نہٕ پَران کِہیٖنۍ مےٚ حظ मूजूब किताब موٗجوٗب کِتاب یِتھَے پٲٹھۍ مےٚ دوٚپ بہٕ ما پَرٕ بیٚیہِ کینٛہہ مےٕ حظ چھُ मैं तो हाँ। वजीर बरए तालीम से मुतालबा करती हूँ कि वो इन दूर दराज देहाती गाँव का दौरा करके इन पर आने वाले मुश्किल को हल कर दें जो इनको पढ़ाई के दौरान आते हैं जिसकी वजह से कई गरीब लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती है मैं हूँ रफ़ीका पेटकोट तहसील बीरवा डिस्ट्रिक्ट बडगाम से कश्मीर अनहर्ड के लिए